ساعة يفتح افتح انا دوك نشعل كارة ديك هي تستاهل قلع ديري لا لا لا لا لا لا ضروري الشمبرة هاتي انا نبرك غادي ندخل واحد الدخلة يا ودي كفي لك الدولة صمت راك مش هذا هذا نفرج انا توك ندير له ودي طاشو هنا كاع حلو مريق ده مريق for the red team! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. thing. Marked a location. комара и брыты. Nice Ты, Уилл! Reloading! Dead! والله ما بغى يطيح والله ما بغى يطيح والله The red team doesn't have a lot of time left. team victory. Alô? Aqui foi uma teste, eu não, aqui foi uma teste, não, Ah, عمي لا اله الا الله او, أو تقول بغيطه يا حبيبي ايه وها وها بقى شوية بقى ساعة شافت عين ما شاف أقوى لاعب أوري <laughs> خمسة و... ابن عمي واحد ضربة كاع ما بغاش يطيح يزه في اس يا وا درت سانك في اس ديزويت ديزويت عندي أقوى اسم أوري عاد كم رجلك <laughs> آه. وليه هاكو <laughs> ايه وش من كلان هذا اللي راك فيه الخو ايه كلان جديان يا سمعتوا به <laughs> واش واش حكايه هاد 5 بي اس 18 هادي تاريخ الميلاد هادي اللي كاتبها في بالفرنسي <laughs> مطريكي الفرنسي هذا <laughs> استر مستر الله <laughs>